Hər kəs salamlayıram dostlar. Mən Real İsmailov, Kaliforniyadan salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Amerikada ingilis dilini necə öyrəndim? Instagramda və YouTube-da sual vermişdim ki, e, ingilis dili mövzusu haqqında video çəkəcəyəm. Kiminsə sualı varsa versin. E, çox sualın həddindən artıq çox sual gəldi. Suallar demək olar ki, eyni idi. Təkrar suallar var idi, oxşar suallar var idi və ona görə də mən ümumi olaraq bütün suallara cavab verəcəm. Birinci başlayaq mən ingilis dilinin öyrənməyə nə vaxtdan başladım? Başlamışdan əvvəl onu demək istəyirəm ki, məndə disleksiya var və disleksiya olan insanlar dil öyrənmək üçün çox əziyyət çəkirlər və demək olar ki, oxuma və qavrama qabiliyyətləri aşağı olur başqa insanlara nisbətən. Kimsə bu mövzu haqqında bilmirsə, linki qoyacam. Ya burdan, ya burdan çıxacaq. E, girib baxarsınız, disleksiya nədir? Ustalıq dövründən hələ mən başladım ingilis dilini öyrənməyə kurslara gedirdim və bura gələnə qədər, Amerikaya gələn gününə qədər mən kurslara getdim Bakıda. Və çox çətinliklə öyrənirdim və bir həqiqətən də onda başa düşmürdüm niyə çətin öyrənirdim. Çünki bilmirdim ki, məndə disleksiya var. Onu da Amerikaya gələndə öyrəndim. Daimi izləyicilər bu mövzunu çox yaxşı bilirlər. Və Amerikaya gələndə mən elə bilirdim ki, mən artıq ingilis dilini bilirəm. Amma nə özümü sınamışdım Bakıda, nə bir oturub ingiliscə videoya baxmışdım, nə kiməyə baxmışdım, heç nəyə baxmamışdım. Prosta deyirdim ki, mən neçə ildir gedirəm və yəqin ki, mən ingilis dilini bilirəm. Və məndən soruşanda deyirdim, hə, bilirəm. Normal bilirəm. Və Amerika gəldim, düşdüm. Başa düşdüm ki, mənim danışdığım ingilis dili başım burada heç kim başa düşmür, mənim özümdən başqa. Həqiqətən də bir dükana gedəndə, bir harasa gedəndə çox zorla başa salırdım nə isə. 6 ay kursa getdim burada. O kurs bitəndən sonra, o kurs mənim elə bil normal danışmağa başladım o kursdan sonra. Ünsiyyətdə cümlələri düzgün qururdum. Ondan sonra tələffüsüm biraz düzəldi. Öz fikrimi izah edə bilirdim. Sonra Zaurun yanında işə düzəldim. E, o biraz elə bir Azərbaycanlılarla çox danışdığıma görə biraz elə bir hiss elədim ki, ingilis dilim zəifləyir. E, başladım çöldə insanlarla daha çox ünsiyyət qurmağa getdiyim market, alış-veriş, alış-veriş elədiyim dükan, telefonda çox danışırdım. Məsəl üçün bankda bir problem olurdu. Bank yaxındaysa gedirdim bankda otururdum, danışırdım üzbəüz. Yoxsa telefona zəng vurub telefonda danışırdım. Çünki onlara deyir də alt yazı ilə bax, kitab oxu. Mən mən onlardan hələ özümə deyə bilmərəm ki, mən ingilis dilinin alt yazı ilə və ya kitab oxumaqla öyrənə bildim. Dediyim kimi disleksiya olduğuma görə onlar mənim üçün çox yad idi və çox çətin idi bir kitabı oxumaq, ya bir cümləni oxuyub başa düşmək mən üçün yəni inanılmaz bir möcüzə bir şey sayıla bilər. Və mən gördüm ki, bu mənim üçün işləmir və mən alt yazısız kinonlara baxmağa başladım. Onu da evdə yox, evdə çünki baxa bilmirdim, diqqətimi cəmləşdirə bilmirdim, diqqət problemi var və gedirdim kino teatrlara. Orda otururdum, alt yazısız kinonlara baxırdım və kinonlara baxa-baxa da eşitmə qabiliyyəti yüksəldi. Ondan sonra Şüanlarda olan dialoqlara diqqətlə qulaq asanda artıq başa düşürdüm ki, e, məsələn, burada bunu demək olar, orada bunu demək olar. Bu hadisənin izahı budur və onlardan da elə bil ə, e, dərslik kimi istifadə eləməyə başladım. Ondan sonra YouTube-a çox baxırdım öz işimlə bağlı e, montajla bağlı, ümumiyyətlə kameralarla bağlı. Bir müddətdən sonra gördüm ki, mən çox sərbəst ingilis dilində videolara baxıram və hər şeydə aydın şəkildə başa düşürəm. Amerikaya amma yeni gələndə mən rus dilində videolara baxırdım. İndi isə artıq rus dilində videolara baxa bilmirəm. Çünki mənə daha çox ingilis dilinə baxmaq daha rahatdır. Özü özlüyümdə, yəni ona qərara gəldim ki, ingilis dilində başa düşmə qabiliyyətim daha yüksəkdir. Danışıq qabiliyyəti də ki, deyim, up intermediate səviyyəsindədir. Çünki mən bunu harca 2 ay bundan qabaq yoxlatdırdım və dedilər ki, sənin ingilis dili danışıq səviyyən up intermediate səviyyəsindədir. Və bəzən olur ki, günlərlə evdə otururam, ə, e, ingilis dilində danışmıram. Bu dil də elə bir şeydir ki, bunu istifadə eləmədən unudulur. Və belə qərara gəldim ki, mən e, Cambridge-dən istifadə eləyim. Orda 2 dənə müəllim var və mən onlarla gündə 1 saat 30 dəqiqə vaxtım olduqca həftədə 4 dəfə, 5 dəfə boş-boşuna danışıram. Biri ilə ancaq sırf işim haqqında danışıram, Ümumiyyətlə məsələn onunla danışıram ki, bu video, bir dənə video qoyuruq və başlayır o videonu təhlil eləməyə. Mən təhlil edirəm, o da mənim səhvlərimi düzəldir və o səhvlər üstündə başlayır işləməyə. O birisi müəllimlə də sadəcə Amerika həyatı, ümumiyyətlə bu gün nə edirəm, bir dənə mövzu seçirəm, tutaq ki, deyirəm mən bu gün diş həkiminə edəcəm. Məndə bu problemlər var. O mənə izah eləyir ki, hə bu problemi sən bu cür izah eləsən daha düzgün olar. Terminləri mənə izah eləyir. Və bu cür elə bil öz üzərimdə çalışıram və ingilis dilimi inkişaf elətdirirəm. Disleksiya olduğu üçün mən bəzi insanlara nisbətən daha gec öyrənirəm və daha gec öyrəndiyimə görə mən maksimum e, öz üzərimdə çalışıram ki, e, bunu mükəmməl səviyyəyə gətirim, çatdırım. İndi isə istəyirəm, bu qısa olaraq mənim ingilis dili təcrübəm haqqında idi. Dediyim kimi, kitab oxumaqla məndə e, ingilis dilimi inkişaf elətdirə bilmədim. Cəmisi 6 ay kursa getdim. O məni baza elə bil e, verdi və elə bil mən ondan sonra başladım artıq cümlə quruluşu və e, mübtəda, xəbər, ondan sonra keçmiş zaman, indiki zaman daha yaxşı başa düşməyə və ondan sonra cümlələri daha sərbəst qurmağa. Çöl danışıqları da e, kinoya baxmaqla, YouTube-a baxmaqla, telefonda operatorla danışmaqla mənim ingilis dilimi inkişaf elətdirdi. Və mən danışarkən heç vaxt utanmamışam, onu deyim sizə. Yəni səhv də demişəm, ə, e, bəzən olub ki, cümləni yerində işlətməmişəm. Qarşımdakı insan da bunu başa düşür və çalışır mənə kömək eləsin. Buradakı insanlar da ə, e, bəzən olur ə, e, səni normal deyəndə də başa düşmür. Amma bəzən olur ki, çox normal qarşılayırlar və sənə başlayırlar kömək eləməyə, daha təmkinli, daha aramla səndən danışırlar. Ə, sən səhv deyəndə onun düzün sənə deyir sual kimi. Çəkinməyin. Yəni nə bilirsinizsə, hansı sözlərlə izah eləyirsinizsə, e, eləyə bilirsinizsə, o dərəcədə danışın. Siz çox rahat şəkildə burada başa düşəcəklər. Əgər başa düşməsələr, deyəcəklər ki, üzr istəyirəm, biz sizə başa düşmədik. Bizə təkrar izah eləyin. Sən də çalış, e, Google-dan istifadə elə. Bir yerə getməmişdən qabaq ümumiyyətlə mən məsləhət görürəm ki, e, əvvəlcə araşdırın, araşdırın, nədən danışacaqsınız, Oradakı terminlər nədir, əsas sözlər nədir, vurğunu nəyə vurmalısan, cümləni necə qurmalısan və e, qarşındakı adam da səni artıq ən azından əsas problemin nədir, onu başa düşüb səninlə başlayacaq o mövzu haqqında danışmağa və ya səni o mövzu haqqında kömək eləməyə. Və ə, e, demək olar ki, sualların cavablarını e, videoda danışaraq demiş oldum. Amma yenə də bəzi suallar var, onları istəyirəm göz gəzdirim və onlar haqqında da qısa-qısa olaraq cavablandırım. Burada bir sual var. Deyir, dil bilikləri zəif olduğu müddətdə nə kimi çətinlikləriniz oldu? Özünü çox sıxırsan, bu bir. Özünü e, kölgədə hiss eləyirsən, özünü yararsız hiss eləyə bilirsən dil bilməyəndə və hər dəfə bir işə başlamaq istəyəndə görürsən ki, sənin bir dənə problemin var, o da dili bilməmək. Təbii ki, bu da səni həvəsdən sala bilər, bu səni geriyə ata bilər, bəlkə həmin ağlıva gələn işlə sən başlasaydın, daha çox uğur əldə edə bilərdin. Və bu kimi fikirlər və bu kimi problemlərlə üzləşə bilirsən ingilis dilini bilməyəndə. Orda dilə adaptasiya olmaq nə qədər müddət çəkir? Məndə dilə adaptasiya deyimdə isə 1 il, 1 ildən biraz çox çəkdi. Çünki həm dediyim kimi disleksiyam var idi və kitabdan yazı ilə oxumaqla məndə alınmırdı. Məndə ancaq praktika ilə alınırdı bir il, il yarımından sonra mən başa düşdüm ki, mən artıq normal insanları başa düşüb və öz fikrimi izah edə bilirəm. Bir dənə sual var. Conversation eləyə biləcəyiniz proqram var. Cambly-dən başqa pulsuz olsa daha yaxşı olar. Mən dediyim kimi Cambly-dən istifadə eləyirəm. Hal-hazırda da istifadə eləyirəm. Çünki görürəm ki, mənim dil e, inkişafımda mənə çox kömək eləyir. Başqa pulsuz proqramlar bilmirəm. Dil beginner səviyyəsində gəlib ingilis dilini burada öyrənməyə başlamaq olar. Mən deyərdim ki, beginner səviyyəsində yox, amma elementary səviyyəsində bilib, normal elementary səviyyəsində bilib, e, Amerikada gəlib, sən insandan ünsiyyət qura-qura öz ingilis dilini səviyyəvi daha yuxarılara apara bilərsən. E, burada belə bir sual var, deyir, aksentlə danışanları necə başa düşürsüz? Bu təcrübə ilə olan bir şeydir. Burada yaşaya-yaşaya hər cür aksentdə insanla sən ünsiyyət quracaqsan və artıq bir müddət keçəndən sonra sən onların çox rahat şəkildə başa düşə, başa düşə biləcəksən. Biri maraqlı sual verir, deyir ki, mənə bir şey maraqlıdır. Amerikada yaşamaq üçün ingilis dilinin dərinliklərini kimi öyrənmək lazımdır, yoxsa sadəcə danışıq üçün səthi öyrənmək də olar. Öz yaşam təcrübəmdən yola çıxaraq deyə bilərəm ki, ingilis dilini nə qədər yaxşı bilsən, o qədər sənin üçün burada böyük qapılar açıla bilər. Nə qədər aşağı bilsin, o qədər də geridə qalacaqsan. Yəni bu mənim təcrübəm bunu göstərir. Yaxşı bilsin, daha çox inkişaf edəcəksən. Amma məsləhətim odur ki, bura gəlməmişdən qabaq öyrənib gələrsiniz. Çünki bura gəlib dil öyrənməyə vaxt aparmaq özünüz başa düşəcəksiniz ki, burada sadəcə vaxt itkisi olacaqsınız. Amerikada daha sən pul dayıca qaçmaq əvəzinə dil dayıca qaçacaqsan, öyrənmək dayıca qaçacaqsan və bu da sənə həm maddi, həm mənəvi görəcəksən ki, çox dalatır. Və özü özlüyündə başa düşəcəksən ki, bunu Bakıda öyrənib gəlsəydin, burada daha çox e, imkanlar əldə edərdin. Və bu məndə olub, e, dili zəif bilirdim və özümü geridə qalmış hiss edirdim, çünki çox şeyə əlim çatmırdı və həqiqətən də əlim çatmayanda çox əsəbləşirdim və başa düşürdüm ki, bu qısa müddətdə baş verməyəcək. Buna vaxt lazımdır və vaxt getdikcə sən başa düşürdün, gündən gündən günlər gedir və sən çox şeyləri də gözün qabağında sadəcə itirirsən. Bu, bu hissləri keçirdəcəksiniz siz əgər ingilis dilini burada öyrənib, gəlib burada öyrənmək istəyəcəksinizsə. Və bəzən olur ki, deyirlər, boş şeydə gedərsən, Amerikada danışa-danışa öyrənəcəksən. Burada inandırım sizə elə adamlar var, tanıyıram. 5 ildir burdadır. İngilis dilini danışa bilmir. Dili bilmir, iş axtara bilmir və təbii ki, Amerikan şirkətində gedib o səviyyə ilə işə düzələ bilməyəcək və heç kim onu da işə götürməyəcək. Məcburdur. Yəni Lyft, Uber, delivery, yəni bu cür işlərlə məşğul olub, bu cür işlərlə işləsin və o işlərə də qoşuldunsa, elə bil bağlanırsa ora, gündəlik qazancdır çünki e, və özünə vaxt ayıra bilmirsən. Bu böyük bir problemdir. Ona görə deyirəm ki, uşaqlar, burada gəldiniz, ingilis dilinin üzərində, birinci ingilis dilinin üzərində işləmək lazımdır. Və Bakıdan bunu başlasınız daha yaxşı olar. Bir də ki, British yox, Amerikan ingilis dilini öyrənsiniz daha məsləhətdir. Çünki British aksentinə gəlib ya da British cümlələrə gəlib burada qursuz, onu təzədən elə bir adaptasiya olmalısınız ki, ə, e, Amerikan aksenti ilə danışasınız. Yəni iki qat sizə əziyyət olacaq. Və axırıncı sualı oxuyuram və bununla da yekunlaşdırıram. Deyir ki, salam, Azərbaycanda yaşayaraq ingilis dilini necə öyrənmək olar? Film izləmək, izləyərək, mətn oxuyaraq, danışaraq yoxsa qrama? Bu çox geniş sualdır. Bu sualın cavabını mən yox, Günay e, xanım var, You Will Speak tədris mərkəzinin qurucusudur. O bizə qoşulacaq növbəti vicdanın birində və o ətraflı bu barədə danışacaq. O daha professionaldır. Mən sadəcə öz təcrübəmi bölüşdüm ki, məndə necə baş verib. Sadəcə qulaq asdınız, yoxlaya bilərsiniz, kimlərsə kömək eləyərsə, buna çox sevinərəm. Əgər professional məsləhət almaq istəyirsinizsə, Azərbaycanda olala ingilis dilini necə öyrənmək lazımdır? Onda növbəti videoları gözləyin. Sağollaşıram dostlar, özünüzə yaxşı baxın, videomu bəyənib, dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Sizinlə mən idim Real İsmailov, Kaliforniya Los Angeles şəhərindən. Hələlik dostlar, sağ olun.